C++ত Exception Handling Spoken Tutorial লৈ স্বাগতম এই tutorialত আমি শিকিম Exception Handling আমি এইটো এটা উদাহৰণ সাহায্যে কৰিম এই tutorialটো ৰেকৰ্ড কৰাৰ বাবে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো Ubuntu Operating System সংস্কৰণ 11.10 G++ Compiler version 4.6.1 আমি Exceptionৰ পৰিচয় হৈতে আৰম্ভ কৰো এটা exception এটা সমস্যা হয় যি প্ৰোগ্ৰাম এটা চলোৱাৰ সময়ত দেখা যায় এইটো এটা প্ৰোগ্ৰামে চিনাক্ত কৰিব পৰা এটা ৰানটাইম এৰৰ হয় আমি exception handling ইয়ালৈ যাওঁ প্ৰোগ্ৰাম চলোৱাৰ সময়ত ঘটা সমস্যাৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াকে exception handling বুলি কোৱা হয় exception handling এ এটা প্ৰোগ্ৰাম কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ই এটা সমস্যা চিহ্নিত কৰাত সহায় কৰে আৰু এটা নিয়ন্ত্ৰিত পদ্ধতিত প্ৰগ্ৰামটো বন্ধ কৰা হয় আমি exceptionsৰ প্ৰকাৰবোৰ চাও ট্ৰাই catch আৰু throw আমি ট্ৰাই ব্লকৰ ভিতৰত এৰৰে দুখিত কোডটো লিখো তাৰ পিছত ইয়াক throw ব্যৱহাৰ কৰি হেণ্ডেল কৰা হয় ইয়াৰ পিছত catch ষ্টেটমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি exceptionটো ধৰা হয় আৰু তাৰ পিছত ই প্ৰক্ৰিয়া হয় ট্ৰাই catch আৰু throwৰ বাবে সিনট্যাক্স হল throw ট্ৰাই ব্লক আৰু catch ব্লক ইয়াতে আমি যুক্তি পাস কৰো ট্ৰাই ব্লকৰ ভিতৰতো throw statement লিখিব পাৰি আমাৰ ওচৰত ট্ৰাই catch blockত কৈও আৰু বেছি থাকিব পাৰে এতিয়া আমি exception হেণ্ডলিঙৰ এটা উদাহৰণ চাও আমাৰ ওচৰত code আছে আমি এইটো খুলিম মন কৰিব যে আমাৰ ফাইলৰ নাম ডট exception.cpp হয় এই প্ৰগ্ৰামত আমি exception হেণ্ডলিং ব্যৱহাৰ কৰি শূন্য এৰৰ দ্বাৰা বিভক্তক সমাধান কৰিম আমি কোডটো চাও এইটো আমাৰ আইঅ ষ্ট্ৰিম হেডাৰ ফাইল হয় ইয়াতে আমি এছটিডি নেমস্পেচ ব্যৱহাৰ কৰিছো ইয়াত আমাৰ ওচৰত আৰ্গুমেণ্ট হিচাপে থকা ইণ্ট এ আৰু ইণ্ট বিৰ সৈতে ডিভিজন ফাংচন আছে তাৰপিছত আমি বি ইকুৱেল ইকুৱেল জিৰ' হয়নে নহয় প্ৰশিক্ষণ কৰিম যদি সত্য হয় আমি শূন্য চৰ্তৰ দ্বাৰা এটা এক্সেপশ্যন ডিভিজন ৰাখিম সেই ফাংচনে a আৰু b ডিভিজন উভতাই দিয়ে এইটো আমাৰ প্ৰধান ফাংচন হয় ইয়াত আমি x y ক পূৰ্ণ সংখ্যা ভেৰিয়েবল হিচাপে ঘোষণা কৰিছো আৰু ডাবল ভেৰিয়েবল হিচাপে z ইয়াত আমি x আৰু y মান গ্ৰহণ কৰিম এইটো আমাৰ ট্ৰাই ব্লক হয় ইয়াত আমি ফাংচন ডিভিজনক কল কৰিম আৰু z ফলাফলটো সংৰক্ষণ কৰিম তাৰপিছত আমি z মান প্ৰিন্ট কৰিম এইটো আমাৰ catch block হয়। ইয়াত আমি এটা character constant হিসাবে এটা argument message পাস কৰিম। তাৰপিছত আমি messageটো print কৰিম। আৰু এইটো আমাৰ return statement হয়। এতিয়া আমি programটো সম্পাদন কৰো। আপোনাৰ keyboardত Ctrl Alt আৰু T একেলগে টিপি terminal খুলক। compile কৰিবলৈ type কৰক g++ space exception.cpp space hyphen o space ex enter tipok type korok dot slash ex enter tipok enter the value of x and y ami 3 aru 0 din output to anadharne parahito hoy division by 0 condition ami ako ebar compile koru up arrow key dubar press korok enter tipok ako up arrow key dubar tipok enter the value of x and y আমি 8 আৰু 2 দিম আউটপুটটো 4 হয় এইভাবে যি ট্ৰাই ক্যাচ আৰু থ্ৰু ব্লকছ কাম কৰে এই টিউটৰিয়েলৰ শেষলৈ আহিছো আমি স্লাইডবোৰলৈ যাও আমি সংক্ষেপ কৰো এই টিউটৰিয়েলত আমি এক্সেপশন হেণ্ডলিং ট্ৰাই ক্যাচ আৰু থ্ৰু ব্লকছ দেখা পাইছো এটা নিউ হিচাপে এমপ্লয়িজৰ বয়স প্ৰদৰ্শন কৰক বয়স যাতে 15 বছৰ বয়সতকৈ কম নহয় তাক প্ৰশিক্ষণ কৰিবলৈ এক্সেপশ্যন দি চাওক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ সম্পৰ্কে অধিক জানিবলৈ এই লিংকত উপলব্ধ ভিডিঅটো চাওক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডউইথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰিব স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে স্পোকেন টিউটৰিয়েল সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি কণ্টেক্ট এট ৰেট contact@spoken-hyphen tutorial.org এই ঠিকনাত লিখক spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই মিছন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য টিউটৰিয়েল ডট spoken-tutorial.org/animacity-intro e এই ৱেবচাইটত পোৱা যাব আই আই আইআইটি বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মিধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ